экинчи маселеде ылдамдыктардын кошуу законун карайбыз биринчи учурда балыкчы калыктарын көтөрүп кайык дарыянын агымы менен кыймылда биз агымдын ылдамдыгын баалай алабыз экинчи учурда кайык жээкке перпендикулярдуу кыймылда балыкчы кайыкты дарыяда бир бурчта багыттоодо тынч сууда кайыктын ылдамдыгы жана агымдын ылдамдыгынын суммасы жээкке салыштырмалуу кайыктын ылдамдыгына барабар бул ылдамдык жээкке перпендикулярдуу багытталган бул учурда балыкчынын которулушу минималдуу балыкчы кайыгын жээкке перпендикулярдуу багыттады бул учурда өтүү убактысы минималдуу себеби жээк боюнча мүмкүн болушунча максималдуу ылдамдыкта балыкчы экинчи учурга караганда кайыкты чоң бурчка багыттады экинчиге караганда суунун агымынан өйдө жайгашты балыкчы суунун агымына кайыкты тар бурчта багыттады 3 учурга караганда кайык агымга ылдый болуп калды